نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي من له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي من له يسوع له كل شيء تخاف في نفسنا من له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي من له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي من له له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي له يسوع له كل شيء نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي له يسوع له كل شيء اسمك خافي خافي من له يسوع له كل شيء اسمك خافي خافي من له يسوع له كل شيء